まったく大人なんですからしっかりと大人らしく計画的な消費をしてくださいお小遣いをもらってパーッと使っちゃう子供じゃないんですよそれにこうして領収書の整理を手伝ってくれるのなんて私くらいなんですから次はもう絶対に手伝いません 15日前にコンビニで購入したチキンサンド500円新刊の漫画購入で450円んおとといの夜クラブふわりんで2万円せ先生一体何ですかこの領収書は生徒たちの模範となるべき教育 信じられません最低ですえクラブフワリンっていう名前のスマホゲームのガチャてっきり私そのいやいやそれでも1回で2万円は課金しすぎです衝動買いは禁止 消費はちゃんと計画的に